ਨੰਬਰ 4 ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ ਲਿਖੋ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਨਾਲ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ ਊੜਾ ਲਿਖੋ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਲੱਤ ਨਾਲ ਵੀ ਊੜਾ ਲਿਖੋ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਜੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅੱਖਰ ਲਿਖੋ ਇੱਕ ਲਤ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਅੱਖਰ ਲਿਖੋ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਗਰ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਸਰਤ ਵੱਲ ਚਲੋ